हेलो एवरीवन आई एम आते आदोन you are watching the social Indian and आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी सीरीज काउंसलिंग बाकी है and this is the episode one and welcoming you all इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे प्राइमली तीन पॉइंट्स की सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लिए काउंसलिंग प्रोसीजर आपके लिए लिस्ट आ गई है आपकी रैंक वाइज अब उसके बाद क्या होगा कैसे होगा आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर होंगे दूसरी चीज हम यहाँ पर आपके लिए बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर काउंसलिंग के दौरान चाहिए होंगे और तीसरी चीज की हम बात करेंगे कि आपका एडमिशन जो है है वो कब से स्टार्ट होगा but before that this video is sponsored by Unacademy और अन अकेडमी ने अपना क्लैट प्लस की क्लासेस जो है वो यहाँ पर निकाली है उनका सनराइज पैक है रुपीज नाइनटी नाइन में और this is only November opportunity अगर आप नवंबर के बाद जाएंगे तो शायद यहां पर आपके लिए कोर्ट जो है या कोर्स की फीस जो है वो बढ़ जाएगी आपके लिए and you can you can all see the description यहां पर आपके लिए डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा कि टॉप एजुकेटर्स हैं वहां पर आपके लिए लाइव क्विज होते हैं स्पेशल लाइव क्लासेस भी होती है और हाई क्वालिटी कंटेंट आपको वहां पर ऑफकोर्स देखने को मिलता है आप चाहें तो वहां पर शिलिल श्रॉफ जी का यहां पर एक स्पेशल इंटरव्यू भी है वो भी आप देख सकते हैं मैं लिंक आपके लिए नीचे यहां पर डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा चलिए जी शुरू करते हैं और आपके लिए बात कर करते हैं काउंसलिंग प्रोसीजर की कि अब यहाँ पर आपके लिए क्या होने वाला है आपके लिए यहाँ पर रैंक लिस्ट आपकी आ गई है और आप सभी लोगों ने यहाँ पर देख लिया होगा आपकी कितना रैंक है कितना नहीं है फोकस जो साइड में आपके लिए रैंक दी गई है उस पर मत कीजिएगा फोकस अपने सीरियल नंबर पर कीजिएगा कि किस सीरियल नंबर पर आप आ रहे हैं कैटेगरी वाइज अपनी रैंक को चेक करिए कितनी कैटेगरी में किस आपकी रैंक कौन सी बन रही है खुशी की बात ये होती है कि 350 से ऊपर जो है वो हाईएस्ट मार्क्स है मैं भी कल लिस्ट देख रहा था और यहाँ पर आपके लिए जो लोवेस्ट मार्क है वो जीरो है चलिए अच्छी बात यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि नेगेटिव में यहाँ पर कोई भी नहीं आया तो बहुत अच्छी खुशी की बात है हम सभी लोगों के लिए कि लोग पढ़ रहे हैं नेगेटिव वाले तो नहीं है यहाँ पर कोई भी तो लगभग ओवर सिक्सटीन थाउजेंड स्टूडेंट्स ने यहाँ पर एग्जाम दिया था कैटेगरी वाइज अगर आप चेक करना चाहते हैं जी चेक कर लीजिए फर्क नहीं पड़ता कितने लोगों ने एग्जाम दिया था फर्क ये पड़ता है कितने लोग उस एग्जाम को क्लियर करके आगे आए थे अब इसके बाद क्या होगा जी इसके बाद आपके लिए फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट निकलेगी यहां पर आपके लिए कट ऑफ लिस्ट निकलना शुरू हो जाएंगी और जैसे ही आपके लिए कट ऑफ लिस्ट निकलेंगी मैं आपको कहूंगा कि आप अपने आप को तैयार रखें क्योंकि जैसे ही आपके लिए कट ऑफ लिस्ट निकलती है वैसे ही आपको यहां पर एडमिशन के लिए आना होगा दो या तीन दिन आपको दिए जाएंगे अभी इस चीज की बात नहीं बताई गई है कि यहां पर काउंसलिंग जो है वो पूरी तरह से फिजिकल होगी या ऑनलाइन काउंसलिंग भी हो सकती है इसके ऊपर अभी नोटिफिकेशन आएगी एक चीज जरूर कहूंगा ऑफिशियल सोर्सेज पे भरोसा कीजिए एरे गहरे नत्थु गहरे किसी की भी बात मत सुनिए यहां तक कि अगर मैं भी कुछ बिना ऑफिशियल नोटिफिकेशन के कहूं मेरी भी मत सुनिएगा अब यहां पर आगे हम बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसीजर जब आपकी लिस्ट आ जाएगी तब आपको क्या करना होगा जैसे आपकी लिस्ट आती है आपको डेट्स दी जाती है कि इस दिन पर आपको आना है और यहां पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करवाना है सिंपली काउंसलिंग आपकी जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होती है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए उनके ऊपर हम आते हैं लेकिन चिंता मत कीजिए काउंसलिंग प्रोसीजर के दौरान भी अगर आपको कोई भी दिक्कतें आती हैं हम आपके लिए वहां पर मिलेंगे आपको चिंता मत कीजिए मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए वहां पर अवेलेबल रहूं उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए होंगे जी तो डॉक्यूमेंट आपको आठ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो आपको होने चाहिए आपके पास पहली चीज है आपके लिए डीयूएलएलबी का जो आपने एडमिट कार्ड आपके पास हो चाहे आप एलएलएम के लिए आ रहे हो चाहे आप एलएलबी के लिए आ रहे हो आप किसी के लिए भी आ रहे हो आपके पास एडमिट कार्ड जरूर होना चाहिए जिस एंट्रेंस का आपने यहाँ पर दिया है उसके बाद दूसरी चीज जो होनी चाहिए वो बहुत ही बेसिक सी चीज है दसवीं क्लास हम सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट और टेंथ की मार्कशीट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो टेंथ की मार्कशीट आपके लिए होनी चाहिए वहां पर आपका नाम फादर नेम और आपके लिए डेट ऑफ बर्थ जो है वो वेरीफाई की जाती है उसके बाद तीसरी चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है वो है आपके लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट अब वैसे तो उम्मीद करूंगा आपका चरित्र अच्छा हो और अच्छा ही रहे लेकिन ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो not older than six month होना चाहिए छह महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए अगर आपका पुराना है इससे तो आप यहां पर उसे पहले बना लीजिए फैकल्टी ने यहां पर एक ब्राउशर भी दिया हुआ है वहां पर बताया हुआ है कि कौन कौन से ऑफिसर्स के पास जाकर आप बनवा सकते हैं अपने प्रीवियस स्कूल कॉलेज से बनवाना चाहें तो वो भी आपके लिए सुविधा हमेशा उपलब्ध रहती है उसके बाद चौथी चीज जो आती है इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए वो है आपकी क्वालिफाइंग डिग्री जिस क्वालिफाइंग आपके लिए जो आप क्वालिफिकेशन आपने भरी थी डी के लिए वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए फिफ्टी परसेंट से ऊपर मार्क्स होने चाहिए कैटेगरी वाइज में बात नहीं कर रहा हूं मैं जनरल की बात कर रहा हूं उसके बाद पांचवी चीज जो आपके पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके लिए मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री जितने जितने सेमेस्टर हैं सभी की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए इन केस अगर आपके पास सभी की मार्कशीट नहीं है चिंता मत कीजिए काउंसलिंग के टाइम पर आ जाइएगा ठीक है वहां पर आप अपना प्रोविजनली एडमिट करवा लीजिएगा अपने आप को और जो भी डॉक्यूमेंट कम पड़े मैं सिर्फ यहां पर मार्कशीट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास एक या दो या चार डॉक्यूमेंट या सारे डॉक्यूमेंट भी ना हो तब भी काउंसलिंग में जरूर आ जाइएगा और अंडरटेकिंग देकर चले जाइएगा कि मैं दस दिन में जी पंद्रह दिन में बीस दिन में आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दूंगा फिर हम बात करेंगे जिन लोगों के पास डिग्री नहीं है अभी उनके एग्जाम हुए थे लेकिन उनको ना तो डिग्री मिली है ना ही उनके रिजल्ट आए वो क्या करेंगे जी तो उनके लिए जी मार्क्स अपडेट करने पर भी यहाँ पर आपके लिए प्रोविजनल एक फॉर्म निकाला गया था उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भरा होगा और वहां पर आपने मार्क्स भी अपडेट करने वाला पोर्टल पर आपने अपनी सारी डिटेल्स भरी होगी लेकिन अगर नहीं आया जी चिंता मत कीजिए अगर आपका रिजल्ट ही नहीं आया तो आपके लिए डिग्री और मार्कशीट आना तो नामुमकिन है तो उसके लिए आपके लिए अंडरटेकिंग ली जाएगी फैकल्टी को भी आज की सिचुएशन का पता है ये पेंडेमिक है सभी लोग ये समझते हैं उसके बाद हम आते हैं आगे छठी चीज की बात करते करते हैं और कास्ट सर्टिफिकेट की हम बात करते हैं वो भी आपके लिए एसेंशियल अगर आपने किसी भी कैटेगरी में एडमिशन लेना है जी चाहे वो S C S T E S OBC PW D C W कोई भी कैटेगरी हो उसकी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए एक और चीज आपके लिए अगर आपकी ओबीसी सर्टिफिकेट है तो ओबीसी सर्टिफिकेट आपकी जो है वो रिन्यूड होनी चाहिए पुरानी नहीं होनी चाहिए यहाँ पर क्रीमी लेयर जो है वो हर बार रिन्यूड होती है उसमें पता लगता है कि आप अभी creamy layer non creamy layer का हिस्सा है कि नहीं है उसके बाद सातवीं चीज जो आपको चाहिएगी वो चाहिए आपके आठ सुंदर सुंदर चेहरे पर मुस्कुराते हुए चलिए मुस्कुराना जरूरी नहीं है लेकिन आठ पासपोर्ट साइज फोटोज आपकी जरूर लगेंगी उनको जरूर लेकर आइएगा नौ आठवीं चीज जो आपके लिए लगेगी वो लगेगी आपका एल का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है अगर आप निकालना चाहें तो आप उन्हें पोर्टल से भी निकाल सकते हैं घबराइएगा मत कि मेरे पास तो है नहीं ये नहीं है सब कुछ होगा सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी चिंता मत कीजिए तो ये आठों की आठों चीज़ें अगर आपके पास है तो आप चिंता फिक्र होकर काउंसलिंग में आ सकते हैं अब कौन कौन लोग काउंसलिंग के लिए तैयारी करें जी तो अगर आपका सीरियल नंबर साढ़े ग्यारह सौ नीचे से नीचे है साढ़े ग्यारह सौ से नीचे है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके हंड्रेड परसेंट चांस है कि आपका एडमिशन होगा ही होगा ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि साढ़े ग्यारह सौ ऊपर वालों के चांस नहीं है उनके भी चांस है लेकिन वो लोग तो श्योर अपनी तैयारी रखें ही रखें उसके बाद भी यहाँ पर मैं कहूँगा ढाई हज़ार तक जिसका भी सीरियल नंबर है वो अपनी पूरी तैयारी रखना क्या पता लोग यहाँ पर एडमिशन छोड़ दें कर दें वो तो आपके लिए लिस्ट पर डिपेंड करेगा कितनी लिस्टें आती हैं कितनी लिस्ट में एडमिशन फुल होता है एंटायरली उस चीज़ पर डिपेंड करता है लेकिन स्टिल मैं कहूँगा अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा डॉक्यूमेंट्स के साथ अब एडमिशन स्टार्ट कब होंगे जी ये लोग पूछ रहे हैं और इसके लिए मैं कहूंगा अनिश्चितताओं का दौर चल रहा है और नो बडी नोज की कब से स्टार्ट होंगे तो जो भी आपको बता रहा है प्रिडिक्ट कर रहा है ऑफिशियल सोर्सेस पर इंतजार कीजिए कि कब आपको क्या क्या चीज़ें कही जाती है क्या नहीं कही जाती हैं ठीक है ओनली ऑफिशियल सोर्सेज को मानिए ना माने आपकी मर्जी है दुनिया की माने आपकी मर्जी है लाइफ आपकी है आप चला सकते हैं ठीक है जी तो एडमिशन कब स्टार्ट होंगे ये तो अभी चर्चा का विषय है और जैसे स्टार्ट होते हैं मैं आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स पर और आपके लिए यहाँ पर यूट्यूब पर जहां पर भी आपको मिलेगा सभी सोर्सेज पर आपको यहाँ पर अपडेटेड रखूंगा तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको लगा हो कि आपके लिए वर्थ शेयरिंग रही है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा लाइक तो आप अपनी श्रद्धा से कर ही देंगे वो तो मुझे भरोसा है ही ये बातें मैं नहीं कहता हूँ और आगे बढ़ता हूँ आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट कहूँगा जिन भी लोगों के जितने भी मार्क्स आए हैं नीचे कमेंट कर कर भी मुझे बता सकते हैं जी इतनी चीज़ें हैं मैं ज़रूर आपके कमेंट पढ़ना चाहूंगा चलिए जी मिलते हैं अगली वीडियो में और आगे कुछ बात करते हैं all the best for your preparation see you all all the best counselling अच्छी होगी जी टेंशन मत लीजिए काउंसलिंग अभी बाकी है लेकिन अच्छी होगी